kita melihat kemampuan fokus dan daya imajinasi ya. kita. Ya, betul, betul. Yang lain yang mau ikut juga boleh. Ya. Kita lihat kemampuan fokus dan daya imajinasinya. Ya. Yang punya fokus dan imajinasi bagus pasti bisa melakukannya. Nah, itu dia. Ah, ya. Iya. Kasih contoh yang di depan, kasih contoh buat teman-teman yang lain. Ya. Tenang, tenang. Gak diapa-apain, tenang. Tenang, tenang, tenang. Ini cuma main-main fokus aja. Ini main-main pikiran, tangannya saya minta semua begini tahan tahan ya ya ini saya mau ngetes kemampuan fokus dan imajinasi ini bukan hipnotis sekali lagi ya Fair, dikasih ya. spasi atau robot Fer? Eh, nggak uh, apa-apa dikasih spasi. Spasi, spasi, spasi. Ya, cukup segitu. Oke, okay, cukup, cukup. Ya. Yang punya fokus dan imajinasi bagus pasti bisa melakukannya. Iya, nah, betul. Nah, karena ini namanya main fokus, ya. fokusnya ke tangan ke sini, dilihat ya. tangan ini, tangan itu dilihat, lihatnya di tangan, jangan lihat saya, lihat tangan. Lihat tangan tangannya dilihat fokus ke tangan yang lain biarin aja ya. fokusnya ke tangan sambil fokus ke tangan lihat tangan jangan lihat saya lihat tangannya lihat tangan itu ya. sekarang digenggam sekeras kerasnya yang nonton boleh ikutan yang nonton juga boleh ikut boleh ikutan ya gak usah harus ke depan ya silahkan ya fokus ke tangan tangannya digenggam sekeras kerasnya ya, sambil fokus ya. sambil fokus terus silakan. silakan. Yang di depan juga boleh ikutan. Ayo, tangannya. Fokus ke tangan, digenggam sekeras-kerasnya. Fokus kalau, ke tangan. Kalau sudah fokus, sekarang gunakan imajinasinya, bayangkan di tangan itu dilumuri lem, lemnya banyak sekali, terserah lem apapun itu. Bayangin lemnya, lemnya banyak sekali, dilumuri di sini banyak sekali, bayangin terus. Saking banyaknya, lemnya masuk ke sela-sela telapak tangan, sela-sela jari, fokus terus, fokus Bayangkan lemnya masuk ke sela-sela telapak tangan sela-sela jari. Yes. Lemnya boleh lem apapun itu, boleh super glue, boleh apapun itu. Lem boleh lem uhu boleh ya? Boleh, boleh. Lem boleh. yang paling kuat. Bayangkan lemnya menyebar merata ke sela-sela telapak tangan dan sela-sela jari. Ya. Dan sekarang bayangkan dan dirasa-rasakan bahwa lem itu semakin lama semakin kering. Karena lemnya semakin lama semakin kering, telapak tangan itu makin lama makin keras, makin lengket, makin nempel. Bayangin terus. Begitu bagus. Semakin lama semakin keras, semakin lengket, semakin nempel karena lemnya makin lama makin kering. Oh, yes. Gunakan imajinasinya, bayangkan lemnya makin lama makin kering, telapak tangan itu jari-jarinya makin keras, makin lengket, makin kering sekali. Nah. Terus bayangin terus, semakin lama semakin kering, semakin kering, karena lem itu semakin kering telapak tangan dan jari itu semakin nempel kuat sekali semakin dipaksa dilepas justru makin nempel makin keras makin solid makin lengket baik ya yang fokusnya bagus pasti tangannya lengket sekali bayangin terus sekarang tangannya udah lengket sekali makin dipaksa dilepas justru makin keras makin solid makin nempel nah. makin lengket sekarang coba paksa lepas kalau bisa makin dipaksa dilepas justru tangannya makin keras makin lengket nah. makin solid paksa lepas Ayo. makin dipaksa dilepas justru makin lengket dengan cara apapun tangannya dilepas justru makin kunci makin lengket sekali ya. makin nempel makin terkunci makin solid Betul. ya fokusnya sekarang di, lariin kemana-mana ya. tangan itu justru tambah fokus eh, tambah nempel tambah lengket coba paksa lepas iya yang nggak bisa dilepas maju ke depan ya, maju iya, satu iya. langkah yang nggak bisa, dilepas maju satu langkah yang nggak bisa dilepas yang nggak bisa maju dilepas, satu langkah makin dipaksa lepas justru makin lengket makin dipaksa makin lengket makin lengket makin lengket jangan dipaksa lepas biar maju aja iya okay. ya yang nggak bisa lepas makin lengket nih yang nggak bisa coba yang nggak bisa lepas maju ke depan mas bisa dilepas nggak bisa dilepas nggak? Oh bisa, oke. Okay. Ya, silakan. Akhirnya ya. bisa, akhirnya alhamdulillah. Silakan saya minta kursi tiga dulu oke okay. minta kursi jangan dipaksa dilepas karena kalau dipaksa dilepas makin nempel oke okay, ya. ini masih nempel biarin aja dulu jangan dilepas jangan dilepas udah biarin biarin udah ya oke okay, ya coba tempelin lagi giniin lagi Iya, sekarang gini lagi. Oke. Okay. Nah, ini nempel lagi sekarang. Nempel lagi. Ya. Keras ya? lagi, keras lagi, keras lagi, nempel lagi. Minta kursi tiga. Oke, okay, silakan. Minta kursi. Silakan Mas yang yang pas, uh, pas tidak nempel silakan ke pinggir dulu ya. Okay. Silakan duduk. Okay. Sekarang yang nempel silahkan duduk. Tepuk tangan dulu, yang nempel duduk, tepuk tangan duduk. Silahkan duduk.